adduunkan geediga ah wakhtigu yahay galabacayn dharaartii soo gashana wanaaggu gabaawsi yahay nafluhu waa isgurahayaa sidii guudkaa sariya dayaxa lagu gaari lahaa ayaa la gorfaynayaa gaadiidkuna waa cilmiga garaadka bislaada iyo garaawshaa lagu hodmaa ee googgaa soomaaliye ninkaa goor iyo ayaan haraadka iyo gaajada iyo galiilyada iyo qandhada dhibaatada gaara iyo xanuunka la soo gotee siduu yahay gool libaax ee dhasheedii gaada iyo gabraarta intuu la tegay raadkiisi ku goobabeen ninkaa goodinahayee ninkaa goodinahayee intaa gabadanada iyo gudoodiga meerayeen cadceeddana hoos ka gelin ninkaa gaatamahayee guntigu u adkaysan yahay gamuunku u tooxan yahay calanku u garwaaxsan yahay haasaawaha guurka iyo ninkan gelbis iyo aroos kashiisa habeenna gelin ninkan golo loo xardhiyo nasiniya gogol qurxoon hurdada gacalaba u qabin ninkaa la go'doomiyee markay gacal iyo xigaal guntiisii dayriyeen cadaawuhu gooni baar ku falay godob iyo xumaan su'aal weeyee gudboon muxuu gaarjoog u yahay gubtaanyada uurka iyo galiilyada iyo qandhada muxuu goradda u lulaa anaa idiin sheegayee alla ilaha waan gartoo waa kaan googoobi jiray guyaal iyo waayo badan waa kaan raadkiisa guray waa geesigii ciidda iyo gaashaanbirlihii tolkay gaddiisa anaa bartee wuxuu ka giriifayaa gumaadkiyo baabi iyo wixii nabar guuldarriyo bulshada soo gaaray halis wuxuu ka gilgilanayaa haweenka gabloolay ee dhallaan ku goohayaan wuxuu ka gadoosan yahay ahay garmaqaatihiyo wuxuu ka gadoosan yahay geesaaska dadweynihii iyo baroortaa goor walba ah kuwa gulufkiiyo warmaha beeshay kala geynayaan garaadaha loogu talo markaana waxaan la hadli doonaa geesiga dhulka garsoore cadaaladiyo garsoore cadaaladiyo hohoy gacal ciiltirow dadkeennu inuu gablamay waxyeellada gaartay iyo colaaduhu gaasireen waxaa lagu garanayaa guudkooda waraabe iyo shabeel gaadmada yaqaan yey iyo gocomaalo ah goodaado nacada iyo abeeso mariid gantiyo good iyo halaqyaa ku nool guntoodaa hoose iyo waxaa gudahooda yaal tiiraanyo gabowda iyo nac iyo godob iyo xumaan ahay ciil gaamuriyo caraa ku garoortay oo gashiyo qaan baa ka maqan wixii loo geystay iyo waxay dib u gocanayaan gumaadkii shacabka iyo xasuuqiyo gowracii waayeelo gaboobay iyo wixii garmadow la dilay hooyooyin wixii gablamay guulguulkii nacabka iyo wixii gacalka ay helaye guulguulkii nacabka iyo wixii gacalkay helaye guulguulkii nacabka iyo wixii gacalkay helaye nimaan waxba galabsan iyo halyeey la garaacaye intuu garbaduub u xidhay cadaawuhu gebi ka riday misena gumac lagu hubsaday gayaankaygii kaciyo intii wiil gacalyaa wixii gabdhaheenna iyo gurboodka la dooxaye dhiiggoodii galshaysta iyo meydkooda isgaara wixii golo nabaditaal intuu isticmaarku gubay deegaankii lamagelyo gabaahiir loo beddelay dadkayow guud ahaan sidaannu garaawsannahay geerida waa loo dhashaa ilaah baa noo gartaoo geerida waa loo dhashaa ee gaf maad ka dagaalantaan maxaa gamashiga ku baday gacmuhu waa wadajirkaa waxay wax ku goyn karaan ee adoo tala goosan kara oo go'aan loo aayo iyo barwaaqo ku gaari kara hohay gabagabada iyo godoonka maxaa ku dhigay guushana uga waabataa qaybtan soo socotana waxay naga dhexaysaa aniga iyo geesiga dhulka guddoonshaha beelahow gardaadshaha ubadka iyo gargaaraha maatidow naftaydaa kuu go'doo qalbigaa gocashiyo xusuus daraaddaa gubanayo indhaha gacal iyo hilow ilmada goba siinayo wadnaha kalgacayl aan gurin jacayl aan gaagaxayn intaa cishqi kuu gunnuda ha yeeshee adoon gobollada dalkiiyo dhammaan isu geyn xubnaha gumaystuhu kala qoqobay adoon geedkii xornimo bulshada gaajaysan iyo midhaha ubadka uga gurin gartay weeye adoon wanaaggaan kuu galiyo abaalkaygii aan gudin dareeskii gobonnimiya adoon ii gelin xariir goonyaha ubax igu sharraxin guyaal baan doonayay calanka guudkayga surin wallee gamaa kuuma yaal taydana godka aakhiriyo taydana godka aakhiriyo haddaan laygeynin iil inaan geesiga boqriyo walle xaqa kama gabado